अरे देख दे अरे भाई नहीं है बोला ना भीख दे अबे भाई ऐसे कौन भीख मांगता है यार देख दे इसमें भीख दे भीख दे दे रहा हूँ भाई सब दे रहा हूँ ये लो दो सौ रुपये